Ola, chámome Carlos e vou ensinarvos neste pequeno vídeo tutorial como se leva a cabo un dos retos do boletín de robótica. En primeiro lugar, abrimos o Lego Mindstorms e, e ou ben podemos abrir unha pestana recente ou crear un proxecto novo. Neste caso imos de chamar Reto 17, que é o que vos vou amosar. Ben, e, neste programa todo funciona mediante bloques de programación. E como vedes, o software en sí é bastante intuitivo. Na columna da esquerda móstranse todos os comandos. A primeira función é a máis básica, é a de movimento, que veremos agora máis adiante. As tres seguintes, é a verdade é que son as que menos se utilizan. A primeira delas é para gravar, a segunda para reproducir sons e a de display é para mostrar o texto cando se realice unha determinada acción na pantalla do robot a función de wait ou espera eh, utilízase bastante, é moi sinxela. Eh, pódese traducir como hasta que, é dicir, ata que, por exemplo, o sensor de luz non detecte unha liña escura ou clara, non, o robot non vai a realizar unha determinada acción a que nos ensinamos. E eso con, todos os, con cada un dos sensores. E eh, a función de bucle, é eh, a que imos ver agora, E por último está a función de switch ou bifurcación, que neste caso non a imos usar. E, o que se fai con esta función é darlle ao robot unha indicación. Por exemplo, imos ver. E, co sensor eh, de luz. Por exemplo, se o sensor de luz eh, detecta unha liña clara, o robot vai andar cara adiante durante seis rotacións, por exemplo, e se detecta unha liña escura, vai a andar cara atrás, por exemplo, indefinidamente. E, con isto podemos facer multitude de combinacións, o mesmo que, que, que co sensor de espera, podemos xogar con, con todos os sensores. E, e a súa vez tamén podemos eh, introducilo nun bucle. Agora que xa sabemos máis ou menos de que vai cada unha das funcións, imos correcto. Debemos programar un robot que comece parado e ande indefinidamente cara adiante cando detecte unha palmada. De momento centrámonos neses puntos. Entón, Para iso debemos introducir, como vimos antes, unha función de espera, obviamente co sensor de son. Ajustamos máis ou menos un, un valor intermedio e agora introducimos o de movimento indefinidamente cara adiante. Ben, pois listo, xa temos a primeira parte un robot que comeza parado e anda indefinidamente cara adiante cando detecta unha palmada. A segunda parte é un pouco máis complexa. Mándanos que o robot comprobe continue e cíclicamente o sensor de luz e o de choque dianteiro. Como lemos cíclicamente, introducimos o bucle. Que o que vai facer é repetir indefinidamente a secuencia que lle indiquemos aquí no interior. Entón, cando nos di que comprobemos a vez dúas funcións que proveñen de distintos sensores, imos ter que empregar na maioría dos casos funcións lóxicas, aínda que neste caso sexan bastante sinxelas. Para iso, temos que abrir a paleta avanzada e introducir con normalidade o sensor, o de choque dianteiro e o de luz. Da igual a orde. Por último, as funcións lóxicas, neste caso de si ou non. Ben, agora debemos unir a saída do sensor de choque dianteiro coa entrada B ou A, pero co de luz debemos facelo con, con B. O, a orde non influe para nada. E agora a saída de sí ou non do sensor de luz, coma. Vale. Entón, agora debemos conectar a saída xeral do, do bloque das funcións lóxicas conectala co bucle, porque o que queremos é que, é que o faga continue cíclicamente. Entón, para iso, debemos acudir ás opcións avanzadas e seleccionar a saída lóxica. E vai nos crear aquí un, un pequeno, unha pequena saída que nos serve para conectar a saída das funcións lóxicas coa do bucle. Ben, deste xeito o que conseguimos é que cando damos unha palmada o robot anda indefinidamente e in, independentemente de que toquemos co sensor dianteiro ou que o robot detecte unha liña oscura, vaise deter, sexa cal sexa a orde no, na, que, na que fagamos. Douse no so caso de que o sensor de son non funcionaba correctamente, entón non ven nada mal de vez en cando ir ás funcións avanzadas e calibralos. É moi sinxelo. E listo só nos queda comprobar se cada un dos portos que marca están conectados correctamente e comprobar se funciona. Como vedes, programar en Lego non é para nada difícil, e aínda que ao principio pareza moi complexo, pillaselle moi rápido o truco. A min persoalmente sirveume bastante esta, esta serie de paleta na que che vai explicando paso a paso eh, retos bastante básicos. É cuestión de preguntarlle aos compañeiros, intercambiar ideas, rebuscar nas funcións e eh, ter un pouco de paciencia.